104 remolcadas. 311 Mookie Betts. La pelota se quedó con ella Manny Machado. ¡Qué bárbaro! Con joyita la defensiva y terminar la entrada. Guante de oro. Una completa en Boston. 0 a 0. Orioles y Medias Rojas.